With monday.com, you can connect your workouts Yes abanyarwanda abanyarwandakazi inshuti za nawe birakureba ndabashuhuje eh, nabibonye ko murimo kumbwira ko amajwi ari hasi ubwo ni ugushaka kundi kuntu byagenda akazajya bari hejuru ah, ngira ngo noneho nta kintu mundega isaha ndayubahirije ndayubahirije kuko ni ngombwa ah, ko dushyiramo akabaraga umuntu ariko nasezerana ikintu ajya anacyubahiriza niko bimeze ubwo rero ndabashuje mwe turi kumwe yenda mpere kubo mbona muri cati mbanze mbasuhuze by'umwihariko eh, ko ntari kubabona se noneho cati mana yanjye igiye so sorry dono kuki ntari kubona cati um, nagira rero reka ndebe ko mbabona yego ndabona mbabonye reka mbasuhuze ba bibifu bibifu rwose ibi bikumwe byawe bicuritse ntabibonye <laughs> ntabibonye na mukomere eh, xy eh, ati mukomere tayito ko irimo amakosa se ah, sori ntabwo ubwo ndumva hari iryo nakosoye bishobora kuba bitakunze neza ariko ndayikosora yenda nyuma y'ikiganiro ati arongera akansuhuza ati yambi mm, n'abagufasha kutuganiriza buriya byihebe bigiye kuzibagirana vuba magayane yambwiye ko <laughs> yakubwiye mwaho reko <laughs> ko ageze ku giti cy'inyoni yakubwiye ko ageze ku giti cy'inyoni oka very nice jowa ati ndabashuhuje mwese mutugezaho iki kiganiro ibyihebe kiringi mashini mu marembera ibimenyetso biragaragara utabibona mm, utabibona nanjye si uwanjye riza atireka nicare mu b'imbere rwose ndabashuhuje mwese mm, natwe turakwikirije obwisite wawa ibyihebe birabeshya ntibizashoka ntibizashoboka niko nkeka wanditse Eh, uh, bagenzi banjye rero ndabona bakerewe nimba ubwo bari bamenyereye asaha yacu yo gukererwa buriya bayongeyeho eh, ariko niyo mpamvu mbaye batangiriye ngo mbe mpari eh, on time at least ubwo aho bazira baransanga niyo mpamvu mbanje kubasuhuza bitabujije ko yenda n'ubundi nimutangira gutanga ibitekerezo uh, tutari bufata akanya ko kubisoma ubwo rero uh, nubwo ntari kubabona njye ndumva twatangira ikiganiro hanyuma ubwo aho bansanga nyine naho ngaho ariko nibataza nyine ubwo ndakora ikiganiro kigufi cyanjye nyine nta kundi ya titire yacu rero iragira iti ibyihebe mpuzamahanga rdf na makumyabiri na gatatu na emu makumyabiri na gatatu bishyigikiwe na ease bikomeje kuvuna umuheha bikiyongeza undi ntabwo ari ibanga nibyo biravuna umuheha bikiyongeza undi bikiyongeza undi umuntu ari kwibaza ati se barashyigikiwe kandi gatoya um, urumva rero eh, nuko rero uh, uko bigaragara impamvu nakoze topiki imeze itya nibajije ntise ni gute ibihugu bya eyase bidakondana u rwanda kuba rwarateye kongo kandi mu rundi ruhande ukabona ko icyemezo cyo kohereza ingabo ingabo za eyase muri congo ni icyemezo udashobora gufata uvuga ko ugiye gutabara ah, abavandimwe barimo kurwana kugira ngo bohereze no kuba wemera ko icyo gihugu cyatewe n'ikindi gihugu eh, aho niho wemerewe kwinjirayo ariko noneho babyemera uko bigaragara barabyemera batabyemera bohereje ingabo nk'abemera ko igihugu cyatewe n'ikindi gihugu ariko bagezeyo bitwara nk'aho igihugu cyatewe ari abavandimwe bigaragambije ku bandi bavandimwe urumva rero ni ibintu eh, bisa n'ibitumvikana kubona byaba bityo ntabwo ari ibintu Ehm, ntabwo ari ibintu byiza ntabwo ari ibintu bishimishije kubona igihugu gitera ikindi ibihugu bituranye bifite amasezerano runaka byasinyanye bikananirwa kuyubahiriza ubwo rero umuntu yibaza ngo hagobetsemo iki eh, niba hari n'ikigobetsemo cyagobetswemo nande ni ibintu mu by'ukuri biba bitumvikana kubona Um, igihugu cyaterwa kigaterwa n'ikindi gihugu abaturanyi bakagitererana isi yose ikagitererana imyaka ikagenda ikaba makumyabiri n'umunani igihugu cyaratereranywe nta nta nta muntu n'umwe ugicira akari urutega gitaka ntihagire utabara noneho za za ripoti zigakorwa zikajya mu tubati ibintu ukabona mu by'ukuri biri gukorwa amacuri atari ko bikwiriye kuba bikorwa reka ah, rero nakire uwakerewe gakeya <laughs> uzindutse mu bakerewe tarisi reka ngo ijambo ubanze usuhuze ah, abadukurikiye urakoze urakoze kumpa ka kanya ndagushuhuje ndasuhuza n'abandi badukurikiye bari mu cyumba cya kabiri ntabwo nakerewe ariko buriya byatewe n'uko wahinduye isaha ntitubimenye ariko twarabivuze twarabimenyereye ice ariko wowe watangiye mbere ubwo rero ntabwo byanturutseho nanjye ahubwo nuko nkubonye live hari ndimo nitunganya kugira ngo nze mpita mbona watangiye eh, nsuhuze abakunzi ba nawe birakureba nsuhuze n'abakunzi bananze nanze kubaho ntariho kivi nsuhuze abanyarwanda bose nsuhuze abari ku migabane yose y'isi afurika amerika aziya uburayi ndetse na oceania mwese mwese abumva muri rw'ikinyarwanda ndabashuhuje kandi ndabifuriza ikiganiro cyiza eh, urakoze tarisisi urakoze kuba ngira ngo na marijani buri ari hafi kwinjira ah, sinzi nimba yes yesi ah. ah, urakoze urakoze ubwo sorry sorry nimba narabimensheni ariko ko ikiganiro kizagitangira saa mbiri kuko abakunzi bacu bakunze kuvuga ko dutangira twatinze cyane noneho amasaha yo kuryama akaba abantu amasaha ariko kandi natwe twareba tukabona umubare w'abadukurikira waragabanutse kubera gutangira dutinze nyine ubwo rero twiyemeje kukigarura saa mbiri kugira ngo um, nibura saa tatu iminota cumi n'itanu tujye tuba tukirangije uh, bajya kuryama bigende kuryama nta kibazo eh, sawa rero imihini mishya nyine ni uko nguko bikora <laughs> ya nari ntangiye ikiganiro n'ubundi ndimo kuvuga impamvu nibaza ntibaza ku kuba eyase isa reka yenda ntangirire kuri topiki ubwayo topike iragira iti ibyihebe mpuzamahanga rdf emu makumyabiri na gatatu bishyigikiwe na eyase bikomeje kuvuna umuheha bikiyongeza undi impamvu mvuga ntyo rero ni uko uh, bohereza ziriya ngabo bakazohereza zigiye zigiye no kurwana zifite misiyo ofansive ni uko bari bazi ko icyo gihugu cyatewe n'ikindi gihugu kubera ko ari amakimbirane y'abaturage ntabwo yase nta tegeko ryemerere yase kuyinjirira rero binjiyeyo bemera ko koko icyo gihugu cyatewe n'ikindi gihugu ariko bagezeyo babihevinga diferentire babihevinga binyuranye n'uko igihugu cyaba cyaratewe n'ikindi gihugu uko bigaragara rero bameze nk'abatemera ko u rwanda rwateye Congo ariko kandi bakaba barajyanywe muri Congo kongo n'iryo tegeko rivuga ko binjira muri muri iyo komfuri cyangwa muri iyo ntambara kubera ko igihugu cyateye ikindi urumva rero ni ibintu bisa n'ibiri confused kuko ntago wasobanura ukuntu bagendeye ku itegeko rivuga ko ritabara igihugu iyo cyatewe n'ikindi ariko bagezeyo bameze nk'abahayijakinze akazi akazi kari aka monusco niko nabo barimo gukora azifu monisiko yatabaje ivuga ko abasirikare ifite badahagije rero ntibyumvikana icyo east african community ikora muri congo mu kazi gasanzwe gahari ka monisco nayo ikagenda ikajya guhagarara ikora nk'ako ngako noneho ikaba imaze kuvuga ko ngo izahava ngo ari uko kongo yemeye ngo kuganira ngo nayo mu makumyabiri na gatatu ibintu bitari muri gahunda na gake tarisisi rero ndagira ngo tujye dipu Inside muri iki kibazo sori banza ndumva natewe no gufatanya indimi noneho mwakabyarana kanongere nisubireho eh, ah, impamvu itumvikana ni ukugenda bagiye gutabara igihugu cyatewe n'ikindi gihugu bahagera bagakora misiyo inyuranye n'iy'abajyana ese barashyigikiwe ese yasigikiye ko u rwanda rutera kongo ese ikondana icyo gitekerezo cyangwa iyo iyo akisiyo mbese mu mboni yawe ndabizi ko wowe ibintu byose ubibona pozitivuri niyo tuvuze ko eyase eh, iri gukora ubusaya cyangwa iri kugambana ujya ubyanga ntubyemere ariko n'ubundi tuzakomeza tukubaze nk'ubu ngubu koko bishoboka bite ko igihugu cyinjira mu kindi gifite misiyo cyageraho kigakora inyuranye n'iya kijyanye ijambo ni iryanyu ariko mbere y'uko hari ngo ijambo reka mbanze mpe madamu rutayisire ijambo abanza asuhuze abadukurikiye n'abakunzi ba radiyo na televiziyo eh, nawe birakureba nananze kubaho ntari murakoze felicite ndabasuhuje mumbabarire kandi birashyika za transport zo mu burayi ntabwo zoroshye iyo akazuba kavuye umenya havuka ibibazo <laughs> eh, tarisisi rero nawe ndagusuhuje nanze kubaho nariho ndasuhuza n'abari muri cyumba cya kabiri ndasuhuza n'abazadukurikira mu minsi iri imbere ndumva twakomeza naho mu kanya hmm, murakoze cyane Eh, ubwo noneho ijambo nari mpaye tarisisi yarikomeza urakoze felicien mwemayire urakoze kuri icyo kibazo mbajije ah, ndagira ngo mbabwire ko ikibazo cy'intambara iri mu burasirazuba bwa kongo eh, nk'uko nkunze kubivuga aho kigeze ntabwo ntabwo ari ikibazo cyo kwisukira n'uwo ari we wese nababwiye ko ari ikibazo oh, ari intambara irwanwa n'abantu Eh, mwebwe mutazi mwebwe murebesha amaso yanyu mukagira abo mubona ariko eh, hari izindi mbaraga ziri inyuma y'abo bantu mutabona aha rero mvuga nti eh, abo mubona nta nta desizo bashobora gufata kuri kiriya kibazo na niyo mpamvu iriya ntambara abenshi ah, bayibeshyaho iya ntabwo ari intambara y'u rwanda ntabwo ari intambara ya eyase nta nubwo ari n'intambara ah, y'undi uwo ari we wese ni intambara y'ibihugu bikomeye intambara yabampatse ibihugu ubwo rero kutabyumva muri uwo murongo ugashaka kuyibona hafi ukayibona hagati y'igihugu cy'u rwanda na congo cyangwa ukayibona hagati ya uganda na congo ntabwo ushobora kuyumva neza e, ejo nabahaye urugero nababwiye nti mwumve iriya ntambara muyirebe neza nk'uko mureba intambara ya ikirere kubera ko ntaho nifuzaga ko twerekera kuko eyasi ubwayo ntiyakwibwiriza gukingira ikibaba eh, u rwanda muri congo kandi yinjiyeyo kuri misiyo ofansifu ni ukuvuga ngo hari umuntu wayibujije biritirirwa eyasi ariko dushaka kumenya inyuma ya eyase imbaraga zindi ziri kubuza ko ibintu bigaragara uko bigomba kugaragara ni bimeze bite yakomeza na sorry tu intaragiti ngira ngo abantu bakunze gukurikira ibiganiro byanjye ari ikiganiro nakoze nigeze mbereka imbwa iri mu giti ntabwo iri yambwa mu giti ntabwo iramanuka ntabwo nari nayimanuramo iracyarimo niba muzarebe iracyarimo iriya mbwa yo mu giti mutekereze ikiganiro nakoze hariya kuri kiriya kiganiro imbwa iri hariya mu giti eh, ntushobora kujya kuyikuramo utabanje kumenya uwayishyizemo icya mbere ni uko ugomba kubanza kuvugana na nyir'imbwa ukamenya impamvu wayishyizemo hanyuma ukamusaba ko ayikuramo eh, yakwanga kuyikuramo noneho ukamubaza icyo ashaka wakumva adashaka kuyikuramo wenda atakwemerera kuyikuramo wenda ukaba washakisha uburyo bwo kuba watema igiti ukayihanurana n'igiti naho rero niho kongo yagiye igenda buhoro buhoro Eh, ntikore ibyo mutekereza kuko hari abantu bumva ngo kuki kongo itarwana n'u rwanda ntabwo u rwanda ariko rwateye kongo kongo yatewe n'isi kongo yatewe n'isi yose kongo yatewe n'ibihangange yatewe n'imbaraga ziyoboye isi ntabwo rero yajya kurwana n'u rwanda atari rwo eh, atari rwo rufite izo mbaraga nyine ziri hariya ni ukuvuga ko kongo iramutse ifashe imbaraga zayo ikazishyira ku rwanda kandi hari izindi mbaraga zireze z'u rwanda ziri hejuru murumva ikibazo eh, eh, kongo yahura nacyo icyo kintu ni cyo kongo kugeza n'uyu munsi yigumya kugenda yitondera hanyuma eh, mu gushakisha rero igisubizo kongo iterwa hariya nta muntu n'umwe wemeraga ko hatewe n'u rwanda haba muri east africa community haba muri sadeke haba hehe nta n'umwe washobora kwemera ko yatewe n'u rwanda niba hari abantu bavuze bati kuki kongo ititabaje sadeke impamvu kongo ititabaje sadeke ni uko bitashobokaga kubera ko sadeke ntabwo ashobora kwenterivona hariya muri kongo nka sadeke nta kigaragaza ko kongo yatewe n'u rwanda kuko mu masezerano bafitanye muri sadeke baravuga ngo igihugu kimwe muri sadeke iyo gitewe n'igihugu cyo hanze ni ibihugu byose biba bitewe biba bigomba rero kugitabara ntabwo rero byagaragaraga kubera akagambane kakorewe kongo ntabwo byagaragaraga ko u rwanda arirwo rwateye kongo bityo sadeke ntiyashobora kwinjira muri kiriya kibazo kuko ntiyashobora gukontorona na sozini ntabwo na sozini yashobora kuyemerera ifite n'ingabo hariya mwabonye ko n'igihe bashyiragaho eh, iriya fbi iriya burigade eh, d'interivasiyo rapide yari yirukanye y'umuvenituruwa mwabonye ko n'ubundi baza bagombye kubasaba ko iyo burigade yabo igomba gukorana na monisiko ni ukuvuga rero ko hari abantu bari hariya bacunga ibyo bintu ukaba utagomba kubakontorona utabanje gukora diporomasi yo kwerekana umuzi w'ikibazo nicyo rero kongo yakoze irabanza ica hasi ica hejuru ibanza kwerekana eh, ko u rwanda arirwo rwayiteye biza kugeza ubwo ihera kuri ba bandi bafite imbaraga ibereka ko ari nabo babiri inyuma aribo bashyigikiye urwo rwanda kugira ngo rwe kugaragara hanyuma biza kurangira abo babyemeye nubwo babyemera batabyemera ariko byibura ubukongo kongo ishobora kubona ibihugu bishobora guhagarara ku ruhande rwayo byamaze kubona ko byanze bikunze ko yatewe noneho rero aho bigereye ahangaha muri rwa rwego rwa diporomasi kongo yakoze eh, kujya muri east africa community bwari uburyo kugira ngo izakire u rwanda hanze eh, rwayiteraga kuko abo muri east africa community bavugaga bati eh, ikibazo dushobora kugikemura Eh, tukagishakira igisubizo ubwo rero byabaye ngombwa ko kongo ijyayo kugira ngo yerekane ko ikemurire ikibazo nyine aho kiri gukorerwa ni ukuvuga ngo bageze muri east africa community batanze eh, east africa community yatanze proposition y'ukuntu ikibazo cyakemura muzi ko habanje guporopozwa ko eh, abafite intwaro bose bagahabwa itimatumu ko bazishyira hasi imitwe y'abakongore igashyira intwaro hasi iy'abanyamahanga nayo ngo igashyira intwaro hasi ikitegura gutaha ikava mu gihugu ibyo rero eh, icyo byari bigamije kongo yari ikizi kuko bashakaga kugira ngo n'ubundi bazazane za ngabo baze bareba ya mitwe ya autodefense ariko ba bandi batera ikibazo babace ku ruhande eh, hanyuma n'ubundi ikibazo kigumye kigumeho ubwo rero kongo niyo yababwiye iti ikibazo aho kiri ntabwo ari iyo mitwe y'abanyekongo imitwe itubangamiye cyane ni iy'abanyamahanga ariho batanze eh, urugero bakavuga bati emuvenituruwa ifashijwe n'u rwanda haza kumvikana ko ya mitwe itazemera gushyira intwaro hasi yaba ari iyo mu gihugu yaba ari iyo hanze noneho babaha igihe ko icyo gihe n'ikirenga hazashyirwaho noneho ingabo za east africa community kugira ngo zizaze zibempoze zizaze zibashyireho agahato eh, zibategeke no gukora bya bindi basabaga byaje kugera rero ko abagomba gushyira intwaro hasi eh, batazishyize hasi ariko ku banyagihugu hashyizweho inzira yo kujya i Nairobi kugira ngo baganire kubera ko emuventura nayo yafatwaga nk'umutwe w'abanyagihugu barwanaga barwanira inyungu z'igihugu nabo baratumiwe bajya muri iyo nama muri iyo mishyikirano yabereye Nairobi bageze i nayirobi rero muzi uko byagenze ko bari basabye ko bashyira intwaro hasi bakaza mu mishyikirano emuventura ntabwo yashyize intwaro hasi yakomeje kurasa igumya kurasa abantu igumya kurasa ingabo za kongo kandi yagiye no mu mishyikirano icyo gihe rero niho bafashe icyemezo cyo kuyisohora mu ibyo biganiro bamaze kuyisohora ubwo rero ubwo rwa rwitwazo rwabo nk'uko baba babiteganije ngo kubera ko mudusohoye mu mishyikirano twebwe turarwana arabwira ati murwane nta kibazo kongore cyakoze ni uko yakomeje kwerekana ko iyo uwo mutwe wa emuvenituruwa atari umutwe w'abanyekongo kubera ko abanyekongo bahisemo kwemera kuganira uwo mutwe ukaba utabishaka ni aho ngaho rero haje gufatwa icyemezo cyo kugira ngo eh, za ngabo zizagere igihe cyo kuza gushyira mu bikorwa ibyo bari bumvikanye ingabo mu gihe zaterwaga gushyirwaho kongo yashyizeho eh, kondisiyo iravuga ati izo ngabo tuzazakira nta kondisiyo ko rwanda rutazamo kuko u rwanda nirwo rutera nirwo rufatanyije n'uwo muswa wa emuventuro muzi ko habaye imbaraga kugira ngo babyumvikanishe eh, u rwanda bararuheza bemera ko izindi ngabo zizaza ariko mwabonye ko muri za komisiyo za east africa community u rwanda rwakomeje kuba rurimo haba hariho eh, haba hariho komisiyo ihuriweho na eyase eh, ya gisirikare igomba kujya kugenzura ibikorwa u rwanda rwo rukazamo byaje kujya biteza ingorane ariko muzi ko na congo yigeze yirukana ingabo z'u rwanda zari ziri muri iyo komisiyo bagahamagaza kisekedi bujumbura ngo aze kwisobanura impamvu yirukanye izo ngabo z'u rwanda zari ziri muri iyo komisiyo ibyo byose eh, ni imitego yari itezwe congo ariko congo icyo yakoraga kwari kugira ngo itange abagabo izo ngabo rero zaraje za eyase zigumya ndetse bazizana zina ntizazira n'igihe zirakererwa igihe bazihaye kirinda kizirangiriraho kuko guhera ku itariki ya cumi na gatanu z'ukwezi kwa eh, kabiri manda ya eyase yararangiye ni ukuvuga ngo abari hariya nta manda bafite bahari n'ubundi iregaroma kandi bakaba bahari batari no gukora ibyo bategetse ikimaze rero kugaragara ni uko ubu Eh, muri ya nzira ya diporomasi yo kugira ngo kongo yerekane ikibazo ifite yerekane yambwa iri mu giti umuntu wayishyizemo hanyuma azasabwe kuyikuramo natayikuramo bizagenda ukundi nuko noneho tutangiye no kwibonera ko u rwanda mwakekaga cyangwa ubugande mwakekaga atari rwo rwonyine noneho na kenya yagaragayemo ubwo rero ni ukuvuga ngo eh, ni ya nzira ya diporomasi ikomeje niyo mpamvu mbabwira nti ikibazo kongo irakizi ikibazo kongo irakicunga neza eh, kandi ifite uburyo izashaka ibindi bisubizo ariko icyo nakwishimira ni uko n'icyo abantu bagombye kwishimira ni uko kongo yashoboye gutazura ikibazo yerekana abanzi bayo bose ibashyira ku ruhande muribuka ko n'abafaransa eh, bigeze ubwo makuru yajyaga i kigali hari ibisobanuro basabwe gutanga muribuka ko abafaransa bigeze bahagarika indege zari zitwaye ibikoresho bya bya kongo muzi urusaku rwahabaye kugira ngo babirekure ibyo byose ni kongo yakoraga kugira ngo itazure ikibazo buri wese akibone eh, ariko rero muri makeya abanyarwanda bakunda kubivuga ngo ibuye ryagaragaye nk'iryica isuka ndakeka ko ubu ngubu aho ikibazo kongo ikigejeje eh, kidakomeye nk'uko byari bimeze mu gihe kiri imbere ubu ngubu noneho kubera ko umunyekongo wese azi uko ikibazo gihagaze eh, inshuti za kongo ushobora kuba yayitabara azi aho yahera ni ukuvuga ngo eh, mucishe makeya mutegereze agakino ubundi ko kagiye gutangira ndababwiza ukuri ko nta kibazo ngewe mfite kubiri kubera hariya eh, ubugambanyi bwahaba bwose ababukora bukorwa bireba ntawe utabibona nk'uko mubibona n'abandi barabibona ariko ngo indyarya ihimwa n'indyamirizi murakoze urakoze tarisisi uvuze uti indyarya ihimwa n'indyamirizi reka twambuke tujye kwa madamu rutayisire eh, agira icyo avuga nawe ku byo ikibazo nabajije niba akibuka madamu nibaza kubyibuka eh, wagira icyo uvuga ukurikije n'ibyo tarisisi avuze bariya abantu uko bigaragara biragaragara ko nyina ari ya ngo ngo harya ngo ni hagarikiwe n'ingwa aravoma donko bahagarikiwe n'ingwa imyaka ibaye makumyabiri n'umunani ariko ngira ngo ingwe hari eh, birimo kugaragara ibyabaye byose nta n'utarabibonaga ariko ubu noneho nibwo bigiye hanze reka nguhe ijambo ugire icyo ubivugaho tubone kujya kuri eh, kuri ntuza ku gice cya kabiri ikibazo cya kabiri urakoze mwemayire kandi ndashimira cyane tarisisi agerageje mu by'ukuri kutwereka muri make uko ikibazo gihagaze kandi koko nanjye ndemeranywa nawe gusa nyine impungenge twebwe dufite ni ubwoba twamye tubana nabwo kubera ko dufite egisperiyanse ibyatubayeho turatinya ko ejo bizongera bigasandara kongo nayo ikibona mu kibazo nk'icy'u rwanda rurimo uyu munsi ngewe nk'abitinzeho cyane nk'uko twese tubibona iriya ntambara ntabwo ari iy'abanyarwanda n'ubwo aribo bakoreshwa nayo mpamvu ntekereza ko kongo igerageza kwerekana ikibazo mu buryo kandi mu buryo bugaragara kandi igiye gahora. baca umugani ngo yihuse yabyaye igihumye bamwe turifuza ngo nibakubite ariko bo kubera ko ikibazo bakimetriza barangije no kukibona ubu baragitazuye ntabwo bakeneye kwihuta bakeneye kugira ngo batazagira ikosa na rimwe riba bakagira dega nyinshi njye niko mbibona kandi koko nanjye nabashimira puridanse bafite uburyo bitwara muri kiriya kibazo kandi noneho ntibarye iminwa ibintu bakabyita amazina yabo ari nacyo twebwe buriya aricyo kibazo twe twagize inkotanyi zo ziriyoberanya zigashaka kutwereka ko atari zo ndetse bagatangira no kubihakana murabizi ntabwo nsubira mu mateka yuko batangiye bavuga ko ari abanyekongo ngo baharanire uburenganzira bwabo ibindi n'ibindi n'ibindi ntakeneye gusubiramo umunyarwanda wese abona ariko uyu munsi bamaze kubibona neza bamaze kubyerekana ko atari abanyekongo kandi koko ureba nk'iyo bavuga ngo bajye mu mishyikirano noneho bajya mu mishyikirano wa munyekongo ngo ushaka imishyikirano agakomeza akarwana kandi yanohereje n'abantu mu mishyikirano ubwo se koko arayishaka ari ya mikino nk'uko bakinnye abanyarwanda bo bashaka kwibwira ko ibyo bakoze muri za mirongo icyenda na kabiri icyenda na gatatu icyenda na kane no muri kongo bizakunda aho ngaho rero niho bibeshye nubwo bibwira ko bampatse ibihugu bari kubakoresha ariko ntekereza ko na bampatse ibihugu igihe kirageze barabona ko wa cya gikoresho cyabo kitagifite ijambo cyangwa se kitacyumvikana cyane cyane ko cyakoze amafuta adakwiye mu by'ukuri babambitse ubusa muri uko rero bamaze kubambika ubusa bo bariho barashakisha uburyo nabo ubwabo babidebarasa bidebarasa cya gikoresho cyabambitse ubusa kandi bari bumvikanye ko ibintu bizakoreka bazabishobora eh, nk'uko bajya bavuga ngo ni ivi nikoni none rero byose byaragaragaye ubu nta muntu n'umwana n'uyu yabyibonera abazungu rero murabizi ko bakora barebaho inyungu zabo zibogamiye inyungu u rwanda nta ntekereza ko u rwanda nta nyungu rufite kuri kongo inyungu rufite yo ni ukujya gusaba ntabwo ari igihugu cyabo abazungu rero bagomba gushaka uburyo bigererayo bakegisipurata ubutunzi bwa kongo noneho batica n'abantu nguko uko ikibazo mbona kimeze cyokora kongo ndabona wa mugani icyitwayemo neza kuko mwibaze iyo iza guhubuka itarerekanye ikibazo muribaza iryo sibanira ariko murabona akarere kose karaba gusa urabona ukuntu bagiye zangora za hehe bagiye babarindagiza uzi ko kisekedi ni ukuri nge ntekereza ko no kuba yaragiyeho akaba ari we wabaye perezida nabyo ntabwo ntabwo nshidikanya ko biri mu mugambi w'imana nanjye mbe nka kwinirinda biriya biri mu mugambi w'imana dukurikije uko yatowe n'uko yagiye njye ntabwo ntekereza ko ari hazari ubwo rero misiyo yatorewe ndatekereza ko ari kuyikora neza kandi arayobowe rwose arayobowe n'umwuka wera naho ubundi ari iby'abana b'abantu kiseke aba yarapfuye ese kuki mutibaza aho u rwanda rwageze no kuba shefu e deta majoro w'ingabo z'ikindi gihugu ibyo bintu uyu munsi bikaba bitarabaye uko babishakaga aho ngaho ntabwo mwahushyiramo kwa kwesheni mapu umuntu wese ntiyakwibaza akavuga ati nyamara yenda twebwe turashaka ko byihuta biba uko tubishaka ariko kongo nimuyirekere umurimo wayo yarawihaye kandi ni uwayo ni responsabilite yayo ahubwo se nkatwe abanyarwanda dufitiye egisperiyanse tuzi n'abo bene wacu n'ubucakura n'ubucabira nyakari abantu b'abakozi bamatse ibihugu ntabwo ari abanyafurika ni iki twakora kugira ngo iki kibazo kugira ngo kizaveho burundu ni ukuvuga ngo icyo twagombye gukora ni uko dukora mobilizasiyo y'akarere ndetse bikagera no muri afurika yose bariya bacanshuro bo mu rwanda isi yose ikabamenya abanyafurika bakabamenya tukaba solidere noneho inaba bazungu ntago bazongera kudukiniraho nibiramuka rwose abanyafurika babyumvise bagashyira hamwe bakarwanira kongo kuko ugukira kwa kongo ni ugukira kw'akarere gukira kw'akarere ni ugukira kwa afurika ndumva umuntu wese ubyumva cyangwa ushaka no kubikurikira yagakwiye kuvuga ngo ni iki twakora muri uru rugamba nubwo n'iwacu nyine biri gucika dufite ibyo bibazo ariko urumva noneho twagize n'ikindi kiyongereyeho gikabije ku buryo dukeneye amaboko magari kugira ngo ikibazo kirangire burundu ndabampagarariye aha sinzi niba nashubije ariko ni uko ndi kubyumva ntabwo nagiye muri analiza ariko tarisisi yabivuze neza rwose yagerageje kwerekana ikibazo kandi koko buri wese anashaka kureba n'amaso nyamaso agakurikira ibintu uko bigenda byevuriwa ndatekereza ko kongo ibihagazemo neza n'ubwo yagambaniwe murakoze madamu rutayisire urakoze nsubire kwa tarisisi mubaze twari tumaze igihe tuvuga ko kandi koko ibyo twavugaga nibyo u rwanda rwari rwara mu gihe aba ba bosi babo ntashaka kuvuga mu mazina bari bakikina wa mukino wo gufata hombi bimwe tuvugamo ndi ngo isuri isambira byose ngo ariko ntigire ibyigezayo igihe bari bakiri muri ibyo barigize nk'isuri rero uh, wabonaga ko bayikatiye inkunga baruhererekana bababwira aho bageze hose nimuvane y'ingabo zanyu nimugire mutya none biragaragara ko kongo imaze gufata umurongo ibyo bintu byo gutandara zitakibyemera hari umurongo yafashwe twese turawubona noneho bariya nabo urabona ko nabo basa n'abagiye gufata undi murongo kuko bagiye kwikinga inyuma ya kenya kugira ngo kenya ibande maboko y'u rwanda mbese bagorowinga imbaraga kuko babona nabo uruhande rundi ko rutakira uruhande rwo gukinisha uko wiboneye uyu munsi murumva ko mbese eh, ubundi bw'ikibuga cyajya cyagaragara n'abagiye kugikiniramo bakaba basa n'abagenda kugaragara murakeka ko aba bari barabakatiye inkunga babateraga ya puresha bajya bavuga ngo puresha puresha hano muratekereza ko bashobora kongera bakaba bakabafinansa bakabaha inkunga ya bajeti twari duteze ko mu kwa karindwi izabura sigisiti pasenti bahabwaga uratekereza ko nibura ubu bagiye kongera bakabasapotinga nk'uko byahoze kuko ntabwo byakunda ko bajya mu ntambara ah, bafite ibibazo bingana nk'ibyo bafite tuzi tarisisi ijambo ni ryawe urakoze urakoze felicite eh, kuri icyo kibazo ubajije ah, ndagira ngo mbabwire ko nkunze kubivuga Eh, ikiraka ikiraka u rwanda rwari rwihaye hariya muri congo ndetse eh, nabibutse ko hari n'umugambi mujya muvuga ngo kubaka ampire hima ampire hima tutsi cyangwa se ampire nirotike eh, ko uwo mushinga wabaye nka nka do baberi umushinga wabaye nka turu do ubigenze gute igihe museveni yoherezaga iziriya nkotanyi hariya mu rwanda Eh, bazi ko bazakomereza muri congo bagera muri congo zikamuhinduka zigashaka kuba arizo ziba ah, ba shefu w'umushinga ni nacyo cyateye ikibazo umushinga rero kubera ko u rwanda rwawibye wari uwa museveni byakuruye amakimbirane hagati ya museveni bituma na wa mushinga eh, unatahurwa ku batari bawuzu bamaze kumenya bishaka kuvuga ko rero uwo mushinga utagishobotse niba utagishobotse rero eh, uwishe uwishe umwitozo niko nabivuga uwishe umwitozo arazwi uwawurijemo uwo mushinga watumye umushinga udashoboka arazwi ibyanze bikunze ndakeka ko nta mpamvu yo kuvuga ko bashobora kongera guta igihe muri uwo mushinga babona ko utazashoboka ahubwo igisigaye ni ukuzahana eh, uwishe tagitike agatuma umushinga eh, upfuba kuko kuvuga ngo wafashe u rwanda ngo muri uriya mushinga ngo ruzawugeraho ntabwo bishoboka kuko icya cy'u rwanda nta mbaraga zindi usigaranye haba imbaraga za gisirikari eh, nta bantu rufite rurwanisha none se tarisi eh, ihangane gatoya nkubaze utari warenga aho ngaho kuko n'inkigarura nyuma kiraba kitakifite agaciro eh, wambwira ko nimba batari tayari kubafasha inyuma ya kenya bagiye gukora iki kenya si igiye gusimbura u rwanda bazarwana na congo se urabizi ko tuzi neza bagiye kurwana baza noneho bagiye kujya inyuma ya kenya u rwanda baruvanemo cyangwa ruzagendana na kenya nk'urwari rumenyereye n'ubundi kari akarere urabihuza ute no kumva ko batazongera kubafasha kandi bagiye kurwana kuri ruriya ruhande kugira ngo barwane na za mbaraga zindi zikomeye nazo zagiye inyuma ya kongo wakomeza eh, icyo ngewe tutabona kimwe ni icyo ngicyo ntacyo ntacyo kenya yakora hariya mu ntambara aho igeze ntacyo ishobora guhindura mu biri hariya ntabwo ishobora gutanga ntabwo ishobora kongerera imbaraga u rwanda ngo hagire igihinduka hariya kuko eh, kongo ubu ngubu hari imbaraga ziri inyuma ziruta iz'u rwanda n'iza kenya ibyo nibyo nakwizeza eh, yenda hari icyo nakubwira ni uko nakubwira ko kenya ishobora kuba ahubwo yarihenze ikinjira mu byo itazi ahubwo ikashobora kuba ariyo izishyura ingaruka Eh, zashojwe na gihugu cy'u rwanda eh, kubera ko imbaraga kenya ifite hariya eh, niyo yafashwa ntabwo abasirikare bayo bashobora kuzarwana na biriya byihebe biri hariya icyo ni cyo cya mbere ikindi nta rigima kenya ifite yo kujya gushyigikira ziriya inkotanyi mm, ziri hariya zitwa abaterorisite ubwo ni kenya niyemera kwanduza izina ryabo nayo ikemera gufatanya n'abaterorisite izarwanwa nabo nk'umuterorisite ntabwo rero nimba babagiye inyuma bakavuga ngo bagiye kubafasha ngo mu bintu bya aircraft sinzi niba ari ibintu byabo by'indege byo mu kirere bya gisirikare nta kindi kintu amerika igiye gufashiriza kenya kitari ukugira ngo kandi imyifatire ya kenya iragaragara muri eastern congo iravuga iti ntituzanava hano ibintu nigeze kuvuga nkavuga ni iziriya ngabo murabona zinjira ariko umunsi bazazibwira gusohoka hariya ni ku biryo ntazizemera gusohoka none urabona ko zitangiye gusitakingayo nizimara kugumayo ibyo byose ntabwo kenya izazana indi mpamvu igiye kurwana muri kongo izagendera ku yo u rwanda rumaze igihe rutangaza ikindi ni iziriya mbaraga zikomeye cyane ziri inyuma ya kongo ntabwo nshaka kumenshyininga amazina zigomba guhangana n'izindi mbaraga zikomeye simbona ko bariya abantu bakwiyegeranya baje kurwana na kariya kadomo baziyegeranya baje kurwana na za mbaraga zikomeye zakabaga inyuma kandi nazo ntabwo zizakomeza kuba ziriya zonyine bazagerageza kuzimpawaringa zikagira ingufu kurushaho byanze bikunze ntabwo bari abantu bangana kuriya bagiye inyuma ya kongo baza kurwana na kariya kantu kadafite umutamiro abari inyuma ya kigali n'ubundi bazongera imbaraga nabo bajyayo jya simbona kenya yabivuyemo ahubwo kenya igiye kwandura nk'uko ubivuga eh, icya mbere cyo icyo ugomba kumenya ni uko eh, intambara iri kubera hariya rwaba eh, u rwanda yaba kenya ntacyo bashobora gusobanura ikiriya ntambara ibisobanura ntibashobora gusobanura icyo barwanira uwa mbere deje yamaze kwivamo yavuze ko ari imipaka ari kurwanira <laughs> ntabwo nibaza kenya ikizaza kudefanda niba nayo izaza gushyigikira ko ije kudefanda imipaka y'u rwanda yimu ntabwo sinumva ko bazabihindura bangana ndakomeza nkuderanje urambwira ko bariya bantu bakomeye ubushinwa n'uburusiya nari nanze kuvuga ziriya mbaraga ziriya mbaraga uzishyira inyuma ya kongo na za sikoyi bazaza baje kurwana na kiringi mashini y'abantu cumi na batanu abaherekezaga se kiringi mashini urambwira ko bari bushyire amaboko inyuma bakavuga ngo turemeye urusiya n'ubushinwa biradutsinze nabo bazagira uko bagena imbaraga zabo ntumbwire ko ngo nta mpamvu bafite yo kurwana reka no muri rashiya ntayo bari bafite ntayo bari bafite yo kujya kurwana ariko barayihimba bakayishyira hariya bakerekana ko hari agahugu kabangamiwe hakazamo na za loni Eh, igihugu cyatewe ni igihugu cyacu cy'ikinyamuryango tugiye gutabara ari ibintu bizaba byanze bikunda ni ukuvuga ngo ruriya ruhande rwa rusanzwe ruri sapotedi rujya hariya rukavuna umuheha rukiyongeza undi ndavuga ya kiringi mashini ntabwo izarwana na bariya bantu bakomeye kuriya yonyine abayiherekezaga bazongera bayiherekeza bazashaka inzira zabo bazabikoramo ihangane ku kwenteraputinga kuko ndumva nshaka ko hano tujyamo eh, neza birakomeye birakomeye kugira ngo wisobanukirwe cyangwa unabyumve kuko eh, buri wese afite uburyo kiriya kibazo agikurikirana n'ukuntu akibona ah, kuko ni ni ikibazo cya geositarateji eh, nakubwiye nti urebe muri kerene ubu ngubu ntabwo hakiriho puwisansi imwe ntabwo hakiriho ku bisansi imwe bya bindi bivuga ngo uruhande nibwo rufite ingufu waho rugiye ngo ibintu bishobora ngo kugenda gutya ntabwo ariko bikimeze eh, kubera ko eh, mu gihe gishize eh, imbaraga twitaga imbaraga z'aba ogisidante zabaga zishingiye kuri amerika na iniyo eropeyeni intambara yo muri ikirere byagaragaye ko amerika yadepanze inyungu zayo yonyine ikibagirwa abariye bayo bo muri niyo eropeyene ku buryo ubu ngubu niyo eropeyene na amerika bigaragara ko ari divize abo muri niyo eropeyene bakaba nabo bari gushakisha nabo kugira ngo berekane imbaraga zabo banashaka inyungu zabo kubera ko muri ikirere inyungu bari bahafite ntibazibonye ariko amerika yabyungukiyemo eh, abatuye ku mugabane w'iburayi ibyo ngibyo barabizi barabizi uko ubu ngubu niyo eropeyene ihagaze eh, ndetse binagaragara eh, mu kibazo cy'ubufaransa ubufaransa bwari bwayirukanywe hariya muri kariya karere turi kuvuga bwirukanywe na amerika hanyuma uno munsi bukaba noneho ari bwo buhari buri kudefanda cya gihugu cyari cya amerika kandi butari kuvuga rumwe na amerika ntabwo rero ndi kumva ko eh, hagati aho ngaho nyine niho mbabwira nti ibibazo ikibazo kiraturenze ikibazo kiraturenze icyo twagombye gutekereza gusa ni ingaruka z'abazarwanirwaho Eh, numva aricyo twagombye gutekereza no kuvuga ko uko bizagenda byo twaba turi kwibeshya eh, ahubwo twavuga tuti ingaruka z'abari kurwanirwaho abanyarwanda abanyekongo zizaba zingana gute aho ngaho niho twagombye kureba naho kuvuga ko hari uruhande twabyerekezaho ntabwo muri kino gihe ntabwo turi kapabure yo kugira aho tubyerekeza ariko icyo navuga cyo ni uko eh, u rwanda rwo nta mbaraga rugifite rwo kuzahagararira iriya ntambara rwari rutwaye rutwaye iryo bendera nta bushobozi rugifite bwo kubihagararamo kuko rwamaze kwica tagitike zose rwashobora gukoresha ya yamayeri yose rwashobora gukoresha yarabashiranye ubwo rero ntabwo numva andi bazahimba ubwo nanjye niyo ntegereje kuzareba urakoze tarisize banza amayeri barayakoresheje vuba vuba barayasesaguye siko buri muntu yabivugara amayeri barayasesaguye abadamu ah, rutayisire aba bantu basesaguye amayeri ni ukuvuga ko bari bukubitwe nk'abana n'uwari ubari inyuma akemera akazingumuriza agatsindwa agatsindwa uruhenu atarwanye gutsindwa byo bazatsindwa n'iyo bashyigikira umwariye wabo nk'uko byari bisanzwe byo ikigaragara bazatsindwa ariko bazatsindwa batarwanye se aho niho mfite ikibazo ah, mhm. ntabwo umwanya nawe ukagira icyo uvuga kuko ntabwo nibaza ko bazatsindwa batarwanye icy'abazarwanirwaho cyo burya ni n'ikindi kibazo kinakomeye kurusha n'ibyo turimo kuvuga ariko reka tubanze tumenye aba bantu bari baremereye bazaza barwane n'abandi bameze nk'ababoshye amaboko kandi bari bafite umuntu ukomeye wababaye inyuma imyaka makumyabiri n'umunani azayishyiramo akabaraga yenda atsindwe nk'uko na hariya haruguru babigenje muri ikirere ariko azagerageza mu gihe nyine iwacu hazaba nko muri ikirere nyine ibyo byo ibyo byo n'ujya kubivuga arabanza akabitinya kuko kubona iwanyu iwanyu wavugaga ko wifuza ko abaturage bamererwa neza ukabona barabamaze ni ikindi kintu nibyo ni ibindi bindi ijambo ni ya urakoze nongeye kugushimira yewe ngo tumaze iminsi tubona u rwanda rwarigize akaraha kajya he rwarigize nka wa mwana uvuna umuheba akamwongeza undi ariko njyewe aho ibihe mbona bigeze ntabwo bikiri bya bindi amazi ntabwo akiri yandi kurwana barahanyanyaza ni ibyihebe bariyahura kandi reka baniyahure murabizi ko nta bundi bushobozi bafite nta handi bakura agafaranga dore n'izo nkunga ntabwo bakizibona nk'uko bazibonaga bari batunzwe no kwiba kongo nibyo navugaga ibyo aribyo byose uyu muntu yabimye agafaranga arabazirika aratangira amena amabanga arabavuga mbese za mbaraga zose zababaga inyuma asa n'uziciye kubera ko ashaka kubeshya kongo nabo akabagumana akigumiramo hagati hanyuma kongo nyine ikabyemerera bikaba ikintu gisukuma kimeze nk'igikoma mm. kongo rero ntabwo ishaka ko bayipfunyikira amazi yarabyanze aba bantu bari barakuweho izi mbaraga zabo zimwe zabateraga kwiyemera bari bari bamaze igihe barazikuweho biragaragara ko nimba uburusiya n'amerika bigiye kurwanira iwacu amerika byanze bikunze ntabwo iri burebere ntabwo yemera ngo bakubitwe gutyo gusa yigendere igenda itsinzwe itarwanye iri burwane irwane na buriya burusiya bongere bakocoranira iwacu mu gihe barimo bakocorana bihishe inyuma y'u rwanda mbwira ko batongera kurusapotinga ngo baruhe na bajeti ko ntayo bafite ntayo rufite mbere y'uko bajya kubisanza kuko niyo bayibaha ejo bazabitwika ariko minuwayiri nta kintu bari bubagenere wakomeza weya <laughs> uko tubibona niko bimeze baboheye amaboko inyuma kandi na bariya bakomeje kubasapotinga nyine nk'uko twamye tubibona imyaka yose erega icyo abantu biyibagiza ni uko aba bazungu baraharara kandi baragukoresha wamara bamara kuguhararukwa ingero n'igice ntabwo twabisubiramo ubundi bakajugunya isogisi nyine ryashaje ubu bariho barareba nabo icyerekezo kandi mu by'ukuri u rwanda nta n'icyo nta nicyo baruryamo sinzi no kuba baremeye baka bakajya kubashyigikira ngo bagere ku butegetsi ariko mu by'ukuri ntabwo ari ubutegetsi bashakaga kandi koko biranagaragara kuko iyo baba ari abantu bashaka ubutegetsi bashaka gutaha mu gihugu cyabo baba baragikoreye ariko ikiga icyo tubona uyu munsi ni uko bagiyeho kugira ngo abo banyamahanga bibonere aho bakorera bagira bazariyeri yo kugira ngo binjire kongo ntabwo nabisubiramo cyane nigeze no kubibabwira ko habyarimana yari yarabangiye kugira ngo banyure muri congo ubwo rero babonye uwemera iyo diri uyu munsi rero nyuma y'imyaka makumyabiri n'icyenda nabo barabahararutse birarangiye babonye kandi ko hari n'izindi nzira gusa ntabwo abanyamerika bazapfa guhara cyane cyane ko noneho kisekedi yagaragaje ikibazo kandi noneho nawe akaba afite izindi mbaraga zigiye kumushyigikira aho rero ni hamwe bavuga ngo ngo aho inzovu zirwaniye ngo ibyatsi niho byo bihababarira nguko uko bigiye kugenda tugendekera bariya bo eh, kandi noneho sinzi niba mwakurikiye ngo murebe ukuntu u rwanda ruri kujera ya jenoside yabo niyo yabahagana agafaranga murabona ko batangiye gusa n'abayiha amafuresheri ngo bayigarure nk'ari icyenda na kanini kubera ko njye nabibonye mu buryo bw'uko babona kongo bayibuze baravuga bati reka tugaruke kuri ya jenoside yacu twongere twatashye abanyaburayi sinzi niba mubiri kubikurikira no mu byo bari kuvuga ko abafaransa ngo barebera abafaransa bongeye kuba bicaye eh, bongeye kugaruka ku bafaransa ngo n'abanyaburayi hari ngo bazajya gukora koroke bariya bagutiye ngo bazajya muri paroma eropeya i strasbourg ku itariki mirongo itatu kugira ngo kwerekana uruhare rw'abafaransa n'abanyaburayi mu kurebera abatutsi ngo bicwaga ubwo ngewe mbyumvise ndeba nuko iyi ntambara iri kwevuriwa kongo barayibuze barabibona ko rwose bayitakaje ubwo rero baragomba guha amafuresheri ya jenoside yabo hanyuma batashye abanyaburayi niyo mpamvu ubona babishyizemo imbaraga kugira ngo abanyaburayi bavuge bati si amafaranga mushaka ni muceceke mutuvaneho induru nk'uko bamye babigenza ariko ndatekereza ko nabyo bari kwibeshya amakarita yose barayakinnye ubu noneho bariho barakinnye igarasha niyo ngo hari ibyo basinyiye basinyiye amakoro ariko buriya igihe igihe bemeza ko nta jenoside nta kibazo cyabayeho nta bintu bibahama nabyo bibafata by'uko baba baravanye icyo cyasha ku bufaransa barongera babusubizeho icyasha gute ntabwo bagira isoni bariya niba isoni urumva bagerageje na uriya makuru bashyiraho ngo na ya komisiyo ntuza dokirere ngo yerekane uruhare rw'ubufaransa raporo zirakorwa kuva bamaze gushyiraho mushiki wabo ngo bashakaga ngo kugarura rwa rurimi rwabo ofete abafaransa politike jewopolitike nk'uko umuvandimwe tarisisi yabivuze jewopolitike y'ubufaransa uyu munsi imeze gute icyo mubona ni uko ubufaransa bwatakaje afurika mwarabibonye ukuntu babirukanye muri afurika duruwizi niyo mu by'ukuri bakoronije mwabonye ko amerika ko igiye kuyitakaza barayitakaje noneho ubu rero bararwana urabona kandi kongo nicyo gihugu kinini kiri muri francophonie kinavuga igifaransa mm, mm, eh, parayeri mwabonye ko abanyekongo vurema ni ururimi rwabo rwabaye ururimi rwabo bararwiyaporopiye nicyo gihugu kinini muri afurika urabona makoro rero niyo mpamvu abanyamerika mwarabonye barabarekuye mu by'ukuri ubu rero kandi abanyamerika bategetse abanyaburayi nibo banga gutora kugira ngo u rwanda rufatirwe ibyemezo ubwo rero ubu bari mu isibaniro mu by'ukuri bari mu isibanira ariko bizarangira makuru arabeshya yamaze kurenga inkombe marija ubu mm. nta kintu amerika yaba igikoze ngo ikemure ikibazo yateje kandi deja um, deja uburusiya bwamaze kujya inyuma ya amerika kandi n'ubundi ya kongo mm. amerika rero igihe yahawe gihagije kisekeda akihangana agategereza mbona bashobora kuba bataragikoresheje neza ariko mu rwego rwo kudatsindwa batarwanye njye ndibaza ko bongera bagashyira bariya ku ibere bakabaha byose bakabaha amafaranga ryavugonyo rikagaruka uretse ko rigaruka n'ubundi amasasa bari ku ijosi ntabwo simbizi ntabwo nemeranywa nawe yenda ko amafaranga bazayaba niyo mpamvu bari kwataka yabima ko bari butsindwe uruhenu bagatsindwa batarwanye gutsindwa rega gutsindwa birenze si byo tubona gutsindwa kwa amerika ntabwo ndi kuvuga gutsindwa k'u rwanda u rwanda rwo ntaho ruri we amerika amerika ariko yarangije kwiyarinya amerika yarangije kwiyarinya nkubwire impamvu yarangije kwiyarinya yarangije kwiyarinya kubera ko uriya mutindi bafashije yarangije kubambika ubusa yabakojeje isoni bamenye ibanga ngo barashaka kuza eh, ofete bari bazi ko ari umuntu <laughs> njye niko mbibona nshobora kuba mbibona nabi ariko njye niko mbibona yarangije kubambika ubusa kandi ibintu yakoze ni ibintu biteye isoni umunsi bizagaragara mu maso y'isi yose nabo ntibazabona aho bajya bariho rero nuko mbona bigenda bigenda kuriya gahoro gutya mbibona bariho barashaka uburyo bwiza bwo kumwikiza nta rusaku njye niko mbibona rwose biranashoboka ko ariko bimeze ari nayo mpamvu ubona aba bafaransa nabo ntekereza ko barangiye kwerekana pozisiyo yabo akaba ariyo mpamvu babyukije iki kibazo cyo kongera kuvuga ko ngo bagize uruhare ngo bararebere ntacyo babamariye kugira ngo bongere bibonere agafaranga nta handi bafite bakura ndakubwiza ukuri ni icyo kibazo gikomeye kandi abafaransa nabo ahandi hose ubundi ayindi eh, yindi afurika barayitakaje babonye ko banarwana no kuri rya faranga rya sefa abakaminuza cyangwa abo muri afurika dore wese ririya faranga bashaka kuritesha agaciro kubera iki niryo rikontora ekonomi yabo ni abafaransa bashaka gukontora ekonomi yabo kugira ngo batazamuka urabona ko divuwari bafite za kakao bafite ubutunzi bwinshi ku buryo bashobora guhagarara neza ubwo rero kugira ngo bakomeze abakontorore mwabonye se mwabonye kagame ajya muri bene no muri gine iyo kakaba nigeze kuyitonganiraho n'umuhorandi arimo kumbwira ukuntu abanyafurika turi ibigoryi ngo ngo kakaba ihingwa muri Afrika ngo ariko shokora ngo ihagaruka ihenda ngo hmm. turi ndamubwirana ariko umaze imyaka makumyabiri n'itanu witwa uba muri afurika witwa uri iwanyu kubera ko ukora muri afurika utari muri afurika waba urinde uri iwanyu waba urinde wowe nyine ni ikibazo ni ikibazo dufite sinzi ukuntu abanyafurika bazagera aho bagahindura mantalite bakareka kwikurura inyuma y'aba bazungu baza kubegisporata ku bintu byabo imana yabihereye iwabo nta kintu bafite ndakubwiye ngo ubufaransa nibubura afurika kandi biriho biraba buzikubita hasi neza neza birangire kandi niho biri kugana ibi ndakubwiye ngo turi muri geri fuwade ariko mu minsi iri imbere biraba byagaragaye kongo nikomeze ihagarara uko ihagaze ibitware mu puridama nk'uko uri kubikora ariko two kwicara hano ngo natwe dukomeze tuvuge amagambo ameze gutya tuyahoremo twari dukwiye kureba uko duhura tugahuza n'abo banyafurika nari ngiye kuvuga nuko nari mbiciyemo ukuntu makoro nako kagame ngo niba ari kagame niba ari davide yagiye muri bene no muri wari uzi ko ziriya randeva ari makuru niba uri kuzimukorera niba uri kuzimukorera nyine ariko kuzimukorera kuzimukorera ni kuzimukorera ni ikizi kagame murabizi ko agenda yica ekonomi y'ibindi bihugu byose kuri agenda akagurayo za tera n'ibiki byose akibaho akibaho uriye ukorera mu izina rye ntabwo tuzi ariko buriya nawe abikora nyine muri ya sitara nyine muri rega ni sisiteme ni sisiteme yabaye sisiteme sisiteme yaba insitare yafashe imizi iyo purani ariko ndakubwiye ngo biriya bagenda bakagura ubutaka ahantu hanini ngewe numvise iriya kiriya kiganiro cya padiri yavuze ukuntu bagera defobiye ntekereza ko nabyo biriya nabyo ari nka ya mafaranga apfuye noneho ugasanga ejo bundi abanyagihugu bakazibona igihe ubutaka igihugu cyabo cyaratwawe n'abanyamahanga ese wagira ngo ni kuriya bizagenda nibwo buryo bwo kugira ngo abafaransa bazongere bakoroniza afurika banyuze muri abo ba merisoneri babo bashyizeho ndabona nta ariko barabeshya twebwe rero kugira ngo ibyo bintu byose bihinduke ni uko abo bantu bo muri ibyo bihugu twajya tuganira nabo twagira imana tukazazeza igihe abanyafurika twakwishyira hamwe kugira ngo tutambamire uyu mugambi w'aba bazungu rwose Afrika mumenye ko niramuka ibaye dore ni nacyo biciye kadafi kuko yashaka gukora yini yo African ngo bahangane n'aba bazungu natwe tugire ifaranga rimwe tube for ibyo byose abazungu ntibashaka kubyemera kuko babuze afurika ntibabakiriwe ngiyi ntambara turi guhura nayo ya kongo kongo ifite ibirenze iby'abandi bihuza burya ngo ifite rusuruse yatunga isi yose imyaka n'imyaka ngiki kibazo tugiye guhura nacyo nguko uko tugiye kuba za nsina ngufi bisaba rero imbaraga z'abanyafurika kugira ngo tubashe kwikiza abo bamatse kandi ibi bintu ntibigerwaho abazungu bazaba basubiye hasi nabi cyane afurika bariyo ariyo ijya imbere kuko ninayitunze njye ndumva yenda sinzi niba nagerageje kwerekana igitekerezo cyanjye muri uku bihagaze ariko ndabona turi mu minsi ya nyuma si iy'abayehova ariko turi mu minsi ya nyuma yo kugira ngo uriya mukino tubone nubwo ibyatsi nyine bizahababarira ariko ni bimeze kuri ngewe yesi urakoze madamu rutayisire eh, reka tujye kwa tarisisi musabe niba hari icyo yongeraho ku byo tuvuye twarimo acyongereho hanyuma naturebere muri cate ariko ntuzisome zose ni nyinshi pe usome nke cyane zishoboka nka kimwe cya kenshi muri zo kuko nibwira ko ibiganiro bigufi nibyo byadufasha muri iki gihe ubu rero ntusome nyinshi cyane urakoze eh, ndagira ngo mbabwire ko mbwira mm, abanyarwanda bashobora kuba bibeshya ko eh, ubu ngubu u rwanda hari inyungu zabahatsi ibihugu rushobora guhagararira ko ntabikiriho kuko nta bushobozi bagifite eh, deja bamaze guta umurongo Eh, ntibashobora guhagararira inyungu za amerika hariya ntibashobora guhagararira inyungu za ineropeyene nta n'ubwo bashobora guhagararira inyungu zabo barusiya ntabwo nibaza icyo bahagazeho uwaba akibabeshya ngo amerika iracyabari inyuma eh, yaba yibeshya eh, kandi niyo eropeyene nabo bari bashatse kwisunga bari kumva ko bari kubona ko nayo ibaryarya bakongera bakagaruka gutuka abafaransa kandi iyo bashaka kongera kurira abafaransa baramaze kubegera bibagirwe ko hari dosiye y'indege iri hariya ibategereje bibagirwe ko hari mapingi ripoti iri hariya ibategereje kongera gukora ubufaransa mu jisho ngo baba bashaka kongera kuzura idosiye y'indege haba rero nababwira nti bashatse baba bacishije makeya ntabwo amerika ishobora kujya gushyira imbaraga hariya ngo igiye kurwana ngo igiye kurwana ngo kugira ngo Eh, u rwanda rwongere rugira imbaraga niyo yabikora yenda yashaka ubundi buryo ariko aho bigereye ahangaha ndumva nta ndumva nayo ishatse ishobora kuyamanika rwose kuko abarusiya bagiye i burundi muri kiriya gihe cy'intambara kagame yashozaga i burundi bahagarara ku burundi uburundi burinda bubisohokamo iyi eh, amerika iyo ko hari icyo yashobora gukora eh, iba yarashoboye n'ubundi kuba yarahetse ubutegetsi mu burundi noneho rero kuba eh, kisekedi yaragumye gutegereza icyo amerika yakora ntigikore bikaba bigeze ubwo yemera gufata umurongo wo gufatanya n'uburusiya ubwo ni uko amazi yarenze inkombe eh, ndakeka ko ari nayo mpamvu mubona urugamba barwimuriye muri sudani ubu amerika nyine bugiye kubihugiye muri sudani ibya hariya buriya biharira ba nyirabyo eh, hanyuma ah, kuvuga ko Eh, bakoresha u rwanda hariya abarusiya bafite afurika afurika y'epfo irara muri congo afurika y'epfo ishobora kubahagararira hariya ariko u rwanda ntabwo rwahangarana na afurika y'epfo ngo ruhagarare inyungu za amerika rero mujye mureba imbaraga ah, ziba zihari uko ziba zingana eh, hanyuma mumenye n'ihanganaho ryaturuka ubu rero ni ukuvuga ngo u rwanda rwitesheje eh, rwitesheje ikiraka rwari rwahawe rwitwara nabi icya mbere ni uko rwabanje nuko bishe abanyagihugu babo Ah, bigatuma n'ubundi eh, ibyaha bakoze byanduza abari babashyigikiye bakaba barimo babitaza kugira ngo ibyo byaha n'ubundi nabo batazabibazwa ibyo ari byo byose ubu ngubu ni ukuvuga ngo amerika nayo iri kugenda yikuraho u rwanda kubera ya jenoside kubera ibindi byaha byakorewe hariya u rwanda rushobora kubazwa ntabwo amerika yakwemera kuzabyikorera ahubwo abanyarwanda ah, bitegure ko eh, ejo nibabashyiramo umugozi ntibatazitakana ngo ngo ni amerika yadutumaga ndakeka ko badashobora kuzabivuga kuko nibabivuga eh, uko bizabagendekera barakuzi ntabwo rero amerika iteganya kohereza ingabo hariya ngo zizajya kurwana eh, ariko eh, afurika y'epfo ihagaze hariya muri congo afurika y'epfo hariya muri congo abarusiya bashobora kuyirojuwanya hariya abashinwa bari hariya ntabwo rero numva ko urwo rugamba nta rutegerejwe kuzaba yenda bafite ukundi bazabihindura cyangwa se bakarwimurira ahandi Eh, abazungu bafite uburyo bumvikana ntabwo bameze nkatwe abirabura bafite uburyo bumvikana bagakemura ibibazo byabo eh, bashobora kuva hariya bakajya ahandi bakajya gukorera ahandi hariya bakabarekera abahafite imbaraga niko bigenda kandi niko babikora eh, naho kuvuga ko u rwanda rwakwigira nka ikirere ngo rugiye guhagararira inyungu za amerika ntabwo rwabishobora kandi amerika namaze kubibona ko batanabishoboye kuko n'ibyo babashinze gukora byarabananiye muri makeya rero igisigaye ubu ngubu Eh, ni ukwitegura ko ah, abari inyuma y'agatsiko bagomba gutega amaboko bakambara amapingu bakajya imageragere nta kindi nta kindi gishoboka ngiye kuvuga ngo nyiri umuringa aragiye kuduha umuringa none bakambika umuringa barimo no gusaza imigeri biriya barimo no gusaza imigeri biriya ntibibatera ubwo ni ugusaza imigeri ni ukuba babuze eh, babuze babuze uko babigenza ni nko kuvuga ngo ni ukwanga kumanika amaboko ngo bategereze bafatwe ariko nabo ubwabo barabizi ko byabarangiranye barimo bacunga iminsi kugira ngo yisunike ariko barabizi ko byabarangiranye reka rero nsome komanteri nsome komanteri ndabona zabaye nyinshi wa mugani wawe sinzi aho ndi bugeze ehm, ndahera ku ya mbere ya augustin wawa kuko izindi zagiye aravuga ati ati mwemayire eh, eh, ati ati mwemayire minisitire rindira gato uzareba iyi migunzu izagana mu minsi iyi migunzu izagana mu minsi iri imbere ati karabaye ak'umuhigi n'uhigwa hanyuma kize merine ati ibintu tarisisi avuze bifite ishingiro beya beya ati je partage ton point de vie eh, fantoma pike ati amagambo ejo bundi minafete kenya yavugiye muri press conference ahagararanye na anthony blinken ubwo yari mu ruzinduko iwa washington akubiyemo byose Ah, jean d'arc de wariyo ratikiza ati nanjye kabisa ndemeranya na tarisisi ati ibi bintu bizarangira bite ah, ntabwo bigeza ntabwo ubu bintu aho biri ntabwo biri aho twebwe dushobora kuvuga ngo bizagenda gutya umukino aho ugeze ubu uraturenze dushobora gukora analize tukareba aho byerekera ariko biraturenze kubona aho biri kujya nyine gusa agatsiko ko karangiye agatsiko ko nta nyungu kazabikuramo na nkeya Tom Trafutira ati kuva Kongo yaterwa Amerika nta ntambunda n'imwe yari yatanga ariko Rusiya yo ntiyahwemye kuyiha intwaro Kongo ati Kongo izi ko Amerika na European Union zibeshya ikaba yarafashe uruhande rw'Uburusiya zibeshya zibeshya ikaba yarafashe uruhande rw'Uburusiya nyuma ah, Auguste mm, wawa aterega mumenye neza ko ziriya ngabo eh, zafatwa nk'umujura eh, eh, cyangwa se nk'umuvugizi wa kongo simbizi ntabwo yabyanditse neza Brigitte wase ati nanze ko ariho tarisisi ati komera ati hari aho ntemeranywa nawe ku byo uvuze utu rwanda ntirwateye Congo ngo yatewe n'isi yose oya kuri njye u rwanda rwateye Congo rushyigikirwa n'isi yose ntabwo ntabwo u rwanda rufite imbaraga zo gutera Congo bavandimwe nta mbaraga rufite haba muri eh, haba muri mm, efektifu y'ingabo haba mu bikoresho haba mu by'ubukungu ntabwo u rwanda rwakwisukira ngo ruvuge ngo ruteye kongo niyo mpamvu njye eh, nemeza ko atari rwo rwateye kongo rwarakoreshejwe wenda niba ari rwo munareba ariko rwarakoreshejwe kuko ntabwo izo mbaraga rwashobora kuba rwazifata nta n'izo rufite nta n'izo rufite hari umusesenguzi kare wa ni umunyarwanda nkeka mu by'ukuri ko yagombye kuba ari kubibona ukundi kutari uko nabonye abibona yavuze ngo u rwanda rufite mani pawa ngo ihagije ngo rumaze like imyaka icumi ngo buri mwaka rusohora aba abawofisiye magana arindwi ngo ibyo rero ngo bigaragaza ko rwose ngo kongo ntiyanapima niyo mpamvu yanze kurwana ngo <laughs> yancekeje cyane njye numva numiwe numvise rwose ni ba bandi bemera ko kigali ifite ingufu nta Eh, bavandimwe reka mbabwire icyo nshingiraho nemeza ko u rwanda rutatera kongo ubushize nigeze gukora ikiganiro nabahaye urutonde rw'ibihugu bya afurika uko bikurikirana mu bya gisirikare nabahaye urutonde rw'ibihugu mirongo itatu n'umunani ndakeka ko afurika igira ibihugu mirongo itanu na bine ahari niba ntibeshye mu bihugu mirongo itanu na bine ibihugu mirongo itatu n'umunani bya afurika batondekanyije ingabo zabyo uko zikurikirana n'ubushobozi bwa gisirikare ntabwo u rwanda rwigeze ruza mu iyo mibare mirongo itatu n'umunani ushobora kumbwira ko washikomeye ngo rufitiye iki n'ibiki uretse izo za pibisite bakorera uretse eh, kuriya babamanitse nyine mu giti nk'uko nabivuze eh, ariko mujye icyo mushobora icyo nabasaba gutekerezaho ni ingaruka z'ibyo bintu nyuma ni ingaruka za kuko kuvuga ngo ngo bafite ababaririmba nibatabaririmba <laughs> se bizagenda gute nibatabazamura hariya se bizagenda gute mujye mutekereza niho bavuga bati ujye wirukankana umugabo ariko ujye usiga imbaraga zizagusubiza inyuma igihe aguhindukiranye ntabwo ibyo bintu rero u rwanda rwigeze rubitekerezaho ntibigeze rubitekerezaho kuko eh, iki kibazo gitangira ntabwo abantu bemeraga ko gishobora kugera ahangaha ntabwo bemeraga ko ari umuperezida wa kongo yatinyuka ngo azavuge ko u rwanda rwabateye ndetse anabidemontere byumvikane mu rwego mpuzamahanga ariko byarashobotse mugende rero mureba mujye muhera ku bimenyetso mwabonye mujye mureba uko ibintu bizamuka n'uko eh, aho bigenda bigera mbega ntabwo numva ko eh, ubu ngubu hari ushobora kubisubiza inyuma ngo yongere agarure eh, ya gahunda yo kuvuga ngo ngo bagiye kongera gufatira mbariko kongo ngo ye kugura intwaro hanyuma u rwanda rugumye noneho rutere kwa kuri rwazaga rubakubita baboheye amaboko inyuma nicyo bari bafiteho imbaraga igihe bari bakiboheye amaboko inyuma bashobora kuba bakora icyo bashaka cyo ariko ubu ntibigishoboka kuko ntabwo bakiboheye amaboko inyuma ibyo bakoze nibyo bakoze habyarimana nawe bamuboheye amaboko inyuma baravuga ngo ngo bari bafite imbaraga nta mbaraga bafite ntazo nta nubwo bashobora kuba batinyuka gutera kongo atari uko babikorewe babifashijwemo na nyine n'ababatumye mu kiraka nta nubwo icyo barwaniraga ntabwo barwaniraga inyungu z'u rwanda barwaniraga inyungu zabo ku giti cyabo n'abo bakoreraga ikibibereka ni uko imyaka ishize bari hariya muri congo bari kwiba nta kintu bigeze bageza ku rwanda ibyo bibye muri congo se babimarira bakoze iki mu rwanda kuki u rwanda abantu bicwa n'inzara kuki abakozi badahembwa kuki nta kintu na kimwe kigenda mu rwanda niba rero u rwanda rwarashakaga imbaraga zo kwiyubaka kugira ngo ruzabe igihugu gikomeye ntabwo rero eh, umufuka w'abantu bo muri fpr ariko gukomera k'u rwanda kuko kugeza no kuri iki gihe abakozi eh, batari guhembwa imifuka ya fpr iruzuye ariko ntabwo abakozi ntibahembwa byunguye icy'abanyarwanda byunguye icy'u rwanda aha rero ndi kubabwira nti ntabwo agatsiko kari hariya ariko gashobora kuvuga ngo niko rwanda eh, ngo kubera ko gakomeye mu mifuka yako gakomeye kuko gafashe izo mbunda ngo muzumve ko ari igihugu cy'u rwanda gishobora guhangana n'igihugu nka kongo kongo eh, ifite ubukungu bwayo ishobora gutanga ikabwira uyu n'uyu ati ngwino ufashe uzivomera uko ushaka aha rero noneho nashaka kugira ngo eh, ntabwo nshaka kugira ngo wenda numvikane eh, na Brigitte ariko ndagira ngo usobanure igitekerezo cyanjye yenda nubwo tutabyumvikanaho ariko yumve ko igitekerezo natanze aho nagikuye Ah, hanyuma eh, isata tv ati erega fpr ni for life ati mbona nge nta kizayikuraho rwose kandi ndabibabwiye uretse <laughs> imbunda mu rwanda ikindi cyahindura ubutegetsi ntabwo imbunda aribo bazi kuzirwanisha bonyine eh, nta nubwo ari nabo bafite nyinshi ndakeka ko ah, bishobora no kuzabatungura batsinzwe batanarwanye batarashe n'isasu impamvu izo mbunda bazirata ni uko hari abakibemerera kuzikoresha igihe batazabyemererwa se noneho bizagenda gute cyangwa igihe bazemerera abo babwiwe kuzikoresha mukeka ko byazagenda gute ah, mukamusoni liberata ati rihoze komera muvandimwe ati twakwikirije ati nizere ko umeze neza noneho ngo wahoze wahoze uri umucamanza kandi uri muri guverinoma Eh, yo mu buhungiro cyakora wandika ibintu byujuje ubuziranenge koko ihorihoze urumva ko bagushimira ko eh, wandika ibintu bifite ubuziranenge umusirikare irari marisera ati mpatse ibihugu bipakuruye rdf ndetse barimo kugenza buhoro ngo eh, ano majunja ano mavunja bayahandure nta makosa ajemo nta makosa ejo bazagwamo yo kudashishoza eh, nibyo rwose ahangaha kumva mwarimu rumanu ati uwambwira abana b'urubyiruko eh, b'abanyarwanda birirwa bagwa muri iriya ntambara utwana duto twavutse muri ibihumbi bibiri eh, isanzure kuvumba yarimo asuhuza ah, weraresi zigama ati burya sibuno abahetse agatsiko ntibakiri ibihangange bonyine ku isi na e na rdc izabona ibihangange byirengera mwiri rumanu ati abatashenyaguritse ngo bangirike babagarura guhambwa mu rwanda ubundi imiryango yabo ikambikwa ingufuri ku minwa nta kuvuga nta kurira uwawe wapi eh, Tom turaftira ati muhumure etazini n'uburayi bw'iburengerazuba bafite ibibazo ingufu bahoranye ntazo bagifite bafite ibibazo finansiyeri sitoke zabo nta ntwaro zihagije zirimo babuze izo baha ikirere eh, fantoma sipike yati Bamatse ibihugu nta mabi batazakora iwacu mukeka se ko bayobewe ko igihugu cyacu kiyobowe n'umuzimu ko kagame wabo wa kera yahwereye muzumve bakome eh, rwose uravuga ukuri ahangaha mukamusoni ati eh, ati cyiza Emeline muvandimwe ati bwakeye tv aherutse gukora ikiganiro iriya eh, onze jour ati kandi harya ntihari n'ibiganiro akorana na murinda habi umusirikari rari marisel ati mwibaze bamwe ukuntu kigali isabira inyeshyamba zitari izazo imishyikirano byaratahuwe bampatse ibihugu bigereye kwa kisekedi abereka ukuntu kigali yari yarangije eh, yari yarangije kubata mu muriro ihora ati karino bebe turakoze cyane muvandimwe ngushimiye ako kavinyo umpaye nje niruka nahumagiye reka fateho kamwe imana ikomeze iguhezagire eh, nkunda uburyo udusangiza ku byo yaguhaye nizere ko ntatinze reka nze simbuke gatoya ndebe kugira ngo ibyo twaganiriyeho byose eh, tuse nk'aho tubikoraho banamboka ati komera marijane ati ibyo uvuga ni ukuri twe gukubira eh, ku bubabare burya kugera kure siko gupfa kandi ngo inkono ihira igihe gusa buri wese akore icyo ashoboye ziriya nyenzi runari tuzirundure eh, Brigitte wase ati muryoherwe n'uduhungure ati biza tugaceceka ati suva mba ndi kurunguruka ko hari ikiganiro cyawe eh, ubwo ni yabwiraga biza ati samumanke perisoneroma mm, akanongere nk'utaruka gatoya beyato wambaye inzobe ati tarisisi ati hundema agatima bikanshimisha ariko museveni yaravuze ngo ampire hima ni si puriyorite Eh, cyangwa se yavuze ko ari piriyoritari simbizi ntibashobora kuva kuri icyo gitekerezo mfite ubwoba ko bazongera kwigaranzura ntabwo bishoboka nta mpire hima igishoboka turudobaberi ntabwo yuzuye yarahirimye eh, abagitekereza ko hari ukundi bashobora kongera kuyubura eh, icya mbere cyo mugomba kumenya ni uko iyi ampire himatutsi bavugaga bari barateguye hari harimo n'umugambi wo gusuzugura imana kandi barabyerekanye imana rero ntabwo ashobora kubibemerera byaburiyemo rero nangaha numva njye nta mpungenge gifite kwiyapire ntayizuzura ah, bana mboka agati twe guhangayika muri iyi si ya none imbaraga ni rubanda iyo yumvise ikibazo muri congo kuva abaturage bayo bumvise ikibazo kandi wazarendo nyatura bacanye ku maso Somalia vietnam ati na akarorero bwenge jean bosco ati eyase mukeneye eh, eh, mukeneye gupfira abakongomani barimo baritambira baritambira kizayirwa abarundi bapfiriye u Burundi barimo ubu kandi kiringi machine yapfishije abana babo ngo ironke u rwanda bategetse ubu Ah, reka yenda ah, ngarukira ahangaha reka ngarukira ahangaha mm, ariko ndagira ngo mbabwire nanone ah, wazarendo nayo abarimo kuyizera mubanze mumenye ko eh, fpr ikora ikora nk'ikuzimu eh, nabyo ntimubyishimire kuko wazarendo bashobora nabo gushinga za wazarendo ugasanga baravanze ibyo nabyo abatanga amakuru eh, cyangwa abagira inama kongo E, nabyo mubikurikirane e, muzaturebere neza niba izo bazarendo nazo badashobora gushinga izindi kuko satani ubundi uko abereyeho ni uko e, ikuzimu iyo abonye ibyo ku isi bari gukora iyo abonye ibikorwa by'abana b'abantu bashaka gukorana n'imana bateguye itegura nayo indi gahunda yo kubisenya ubwo rero ntimutekereze ko wazarendo nawe ushobora kuba umuti ariko Eh, abanyekongo nibabikora bakabyitwaramo neza nabyo bishobora kubafasha gusa tucane ku maso kandi dutange amakuru nicyo tubasaba abarisiritire ah, mutange amakuru abadashoboye kuyatanga ngo agere kinshasa muyatugezeho tuzajya tuyagezayo abanyapolitiki nabo eh, bo muri opozisiyo tubasaba ko begera kongo kuko ntabwo muzarwana intambara mwenyine mudafatanyije n'abandi nimufashe kongo kuko nayo izabafasha n'abandi bageze mu rwanda ari uko bafashijwe ibyo ngibyo ntabwo eh, njye ndabihindura ndacyabikomeyeho murakoze rero reka ngusubize ijambo minisita mwemayire tarisisi urakoze cyane eh, eh, no kuri izo cati udusomeye z'abakunzi bacu tuba twakoranye ikiganiro ndagira ngo mbisegureho rwose ntabwo twazisoma zose zafata andi masaha uyu mwanya ungana n'uwo tuba tumaze mu kiganiro ubwo rero ni ukujya dusoma nkeya zishoboka kuko mwarabitweretse ko iyo dukoze ibiganiro birebire mutabireba ubwo rero niyo mpamvu turwana no kubigira bigufi kugira ngo twe kubarambira reka mpe madamu rutayisire uh, umunota umwe asezere hanyuma ikiganiro tugisoze ubwo ibiganiro byo ni akagaruka ni ugusubika tukazakomeza uh, umunsi w'ejo urakoze kongera kunsubiza ijambo ngo sezare abavandimwe bacu eh, harimo n'abo mbona ngo biha gutukana ibyo <laughs> ntacyo byo bidutwara eh, ntacyo bidutwaye ngo gutukuta gutukuba wituka niko bavuga nta gihe cyose <laughs> eh, ahubwo bari bakwiye kuza tugafatanya kwikuraho kiringi mashini naho gukomera kwayo umuntu ukomeye ntabwo yicisha abantu inzara umuntu ukomeye ntirirwa azunguruka isi yose ahiga ngo abamuvuga nabi kandi bavuga ibyo akora Eh, nkasoza rero mbwira abanyarwanda ni mwese murararitswe turahamagarwa kuri uru rugamba iki ni ikibazo gikomeye kugira ngo dusubirane igihugu cyacu n'abaturanyi bagira amahoro murabona ko kuva kiringi mashini igeze mu rwanda u rwanda rwabuze amahoro guhera muribaza ko imyaka igiye kuba mirongo itatu n'itatu u rwanda nta mahoro ahari none yageze mu karere bariho barazunguruka n'indi afurika zose zakureba ariho barazatotera ndatekereza ko ibi bintu byari bikwiye kudutera isoni ko tugiye kuzaba ibivume ku isi afurika ikajya yibaza ngo wa munyarwanda wateje akavuyo n'akajagari dore ko bakoresha ibintu mbese by'urukozasoni imikorere y'inkotanyi n'urukozasoni twari dukwiye vurema kwikuraho aba bantu kuko uru rubwa ruzaba ku munyarwanda uwo ari we wese numva aricyo cyonyine nabahamagarira kugira ngo dufatanye tugire amahoro n'abaturanyi bagira amahoro n'akarere kagira amahoro tureke kuba abacakara b'abazungu natwe turi ibiremwa nk'abandi twaremewe kubaho nk'abandi muze duharanire ubwigenge bwacu murakoze murakoze cyane madamu rutayisire eh, ndabona tarisisi ahari niba ari netiwaka avuze ariko n'ubundi ikiganiro cyari kirangiye ubwo rero eh, n'aba ikiganiro cy'ejo naho utaha ubwo ni ahejo ni hano ni kwa nanze kubaho ya ni kwa nanze kubaho nariho ariko yesu ubwo ni ahejo umugoroba mwiza kuri mwese